Ich weiß gar nicht, wo Nummer 6. Eine Kamera. Jetzt seid ihr alle. Na, Pippi. Hier sind die drei Gitter. Aber sie kommt jetzt so auf das Sofa, über das Dach von ihrem Haus. Das ist schon sehr lustig. Ja, das hat der andere gemacht. der ist runtergefallen. So gut funktioniert es nicht. Achtung, Achtung. Wow. Bin gespannt, was passiert. Juhu! <laughs> Aufeinander. Aber dem geht gut.